Das ZAM befindet sich mitten in der Erlanger Altstadt, in den Räumen des ehemaligen Haushaltswarengeschäfts Greiner. Der Betreiberverein Makerspace Plus für Erlangen baut hier das Zentrum für Austausch und Machen auf. Im ZAM hatten wir die lange Nacht der Wissenschaften, den Comicsalon mit dem Programm Kinder lieben Comics, das Zumstival und es finden auf Vorankündigung Workshops statt. Wir wollen auf diese Veranstaltungen, die wir schon gemacht haben, aufbauen. Wir wollen sie, wir wollen sie ausbauen. Wir werden zukünftig immer wieder und immer mehr Workshops anbieten. Wir wollen Partner von Schulen werden und mit denen zusammen Programme entwickeln und im Experimentieren Fähigkeiten erweitern. Das ZAM steht allen Menschen offen, hier hereinzukommen, sich umzuschauen, die Werkstätten selbstständig zu nutzen, ihr Wissen zu teilen und von anderen zu lernen. Es gibt Werkstätten für Holz, für Metall, für Rapid Prototyping, für Textil, für Druck, in denen jeder tätig werden kann. In denen jeder Dinge produzieren, Erfahrungen sammeln und Erfahrungen weitergeben kann. Die Besonderheit am ZAM ist, dass uns hier große Flächen zur Verfügung stehen. Auf dieser Fläche kann man einen Arbeitsplatz bekommen, um seine eigenen Projekte zu verwirklichen. Das ZAM ist ein Ort zum Austauschen und Machen, wie der Name schon sagt. Nach dem Motto Know-how teilen macht Städte stark. Jeder, der Dinge tun will, kann kommen. Man muss nicht im Verein sein, um im ZAM tätig zu werden. Aber jeder, der im Verein ist, hat die Möglichkeit, die Zukunft des ZAM mitzugestalten.